Amanda! Miau! Você vai perder, hein? Se prepara, Rádio, que agora é rebaixou um mais pesado amigos. Essa é quando eu quero outro emprego. Posta brincadeira. Você vai ter quatro anos pra treinar, ainda vai perder de novo. Como assim? que a música Esses tags não são bons, nem que eu não vou. Aquilo tudo, tudo é o É horrível pra tá? falar. Copiou minha fita VHS DG, comprou tudo. Você não com medo em ninguém. Já tem medo em muitas pessoas. você. Agora você vai perder mais. Você não serve de nada. Você fica, cara. Esse sem graça. Mas todo mundo acabou. Eu tô pedindo essa parte.